duduk sendiri merenung awan, Sungguh cantik langit berbintang, murah sungguh wajah cipuan. Duduk sendiri merenung awan, awan berarak dari utara, hati gundah bertambah kawan, pantai putih tak nampak jauh. Awan berarak dari utara, dalam perang bertukar Pantai ada, kau katakan tiada. Iya, Apakah gerangan gelora hati? Dalam geram bertukar diraih suka dibuang sayang. Kalau tidak berjumpa lagi, badan sakit nyawa melayang. Diraih suka dibuang sayang. Lenyaplah duka, dibalut tawa. Satu samudra badai menghadang demi cinta berkorban Senyum merona berarah angan, penawar luka jiwa sendiri. Banyak orang berkata jangan, karena cinta kuturunkan hati. Penawar luka jiwa sendiri, benang hati tiada berguna. Sampai kapan harus begini? Adakah terang di ujung sana? Bernanah hati dirawat walau tersayang. Beribu tahun berakhir masa. Kehendak orang tua jangan kau sekat. Pertanda hidup rusak binasa. Beribu tahun berakhir masa. Terukir semua rindu terbuat. Cinta telah membalut jiwa. Tak sanggupkah engkau untuk berjuang. Berarak bayu dari selatan langit cerah tidak bermega. Kalau begitu masuk Cikuan, susah payah kuturutkan juga. Hei! Langit cerah tidak bermega, mega berarah hingga ke barat. Anakku ini keturunan berada, apakah semburan surya berseri merah, cinta suci tak pada pakat, biarlah mati berkala tanah. Semburan surya berseri merah, tidak bayangan titian tiang pertahankan cinta hingga berdarah, gelap merana hidupmu nanti. Hilang bayang. tempat beradu si anak tiu. Hidup dengannya aku bahagia, restuilah kami hidup sebum Tempat beradu si anak tiung, elok bermain menghalau jemu. Jangankan hidup semumbu, bertemu muka pun haram Elok bermain menghalau jemu, bermain kata gelora hati, biar musuh di madah pias sepadan, madah berkias lisan menduga. Nyawaku hilang, jangan hiraukan. Temui aku di pintu surga.